गाइस स्वागत है आप लोग के अपने चैनल डीजे बस्ती क्लब में और मैं आपका अपना दोस्त विपिन जायसवाल स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए जो कि ये एक एफएलपी की वीडियो है और जो है इस एफएलपी में मैं आपको जो है लव वाइब्रेशन सॉन्ग है और ये पी का नाम वो लड़की जो सबसे अलग है वो गाना है जो बादशाह मूवी का गाना है और काफ़ी लव सॉन्ग है और जो है इसको मेरे को बनाने में मेरे को लगता है मेरे को दो से तीन घंटे लगे होंगे और तो मैं आपको एफ लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप एफ डाउनलोड कर लीजिएगा एफ एल में पासवर्ड लगा हुआ है पासवर्ड आप लोगों को जानने के लिए एफ वीडियो को पूरा देखिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मैं अपने एफ आपको सुना देता हूँ तो चलिए Gospel. happy head. आपको एफ एल कैसी लगी मैं उम्मीद करता हूँ आपको एफ अच्छी लगी होगी और ऐसे ही ऐसे आपको एफ लेने के लिए अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ एफ ही मिलेगी आपको जो जो एफ चाहिए जिस चीज़ गाने की एफ चाहिए आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा मैं आपको बना के दे दूंगा सो थैंक यू वीडियो देखने